Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong untuk meliput acara wisuda TKTPA Al-Qur'an se-Kabupaten Tabalong. Di sini nampak pasukan keamanan sedang mengamankan kegiatan yang berada di depan gedung Kecamatan Pugaan ya. Dan juga kita saksikan eh, para ya, pengunjung ya para pengunjung dan wisudawan sedang berada di depan halaman gedung kantor kecamatan mereka begitu ramai sekali begitu antusias mengikuti uh, gelar acara tersebut dan ini saya lagi ketemu dengan sahabat karib sahabat lama ya mereka juga uh, sedang mengantarkan putra putrinya untuk ikut kegiatan ini sudah warga apa juga para ibu-ibu juga berbahagia dalam kegiatan ini kita lihat sahabat kita juga mereka begitu antusias melakukan kegiatan berfoto-foto ya untuk membuat kenang-kenangan ya karena kegiatan ini merupakan sekali aja ya dalam seumur hidup bagi putra putrinya nampak juga eh, sahabat yang sedang santai-santai di sana ya memantau ya. kegiatan. Ini juga oh sedang santai-santai. Ini juga sahabat juga sedang mengantarkan putra aja yang sudah diwisuda nih kelihatan ya. Ini ketika rombongan datang, ini baru saja datang dua buah bis. Nah sebelum acara kegiatan ini, dan ini sedang melakukan asik nah, nih nampak juga para penjual mainan ya makanan goreng-gorengan ya begitu dapat berkah dari kegiatan ini nah di sini kita lihat juga para pendamping dari TK dan TPA Al-Quran para peserta ya juga senang sekali ya ini momen yang sekali seumur hidup bagi mereka ya tamat Al-Quran ya bagus sekali Alhamdulillah dan ini merupakan wujud dari kepedulian Kabupaten Tabalong untuk membentuk generasi yang islami, generasi yang islami mewujudkan Tabalong yang agamis. Nampak di sini para wisudawan, wisudawati mengikuti acara dalam kesempatan kali ini penampilan dalam kegiatan ini dai cilik Alhamdulillah subhanallah mereka adalah calon pemimpin dan penerus ya generasi ya berguna bagi agama, keluarga, masyarakat dan nusa dan bangsa kita. Amin. Nah, bagus sekali ya mereka mempunyai potensi yang sangat berbakat sekali kita lihat penampilan dai cilik juga ya hebat subhanallah para mama nggak ketinggalan para ibu-ibu pejabat juga terus serta hadir para pejabat para wakil bupati para nah para pemimpin dan tokoh masyarakat kita lihat di sini penampilan karya ya. maka Islam, akan mengerjakan kebaikan kepadamu, niscaya akan sekali sudah pinter sekali kita lihat para wisudawannya juga sudah mulai dilantik ini untuk di wisuda dan kebetulan di sini sudah dilakukan oleh wakil bupati ya dalam hal ini diwakilkan oleh TNI ya diwakili oleh TNI karena begitu banyaknya sekali peserta yang diikutkan dalam wisuda ini ya ada 500 siswa wisuda pada hari ini ya nampak adegan lambat dari TPA Darussalam ya TPA Darussalam Kecamatan Keluak ini ya bagus sekali Alhamdulillah mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh solehah berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya demikianlah tadi rangkaian kegiatan dan laporan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin.